የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የስራ ጥያቄ አይደለም። በእኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ይህ ሴራ ከጠነሰሰ ረጅም እድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግርኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑም ማንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ፣ የረዥም ጊዜ ሉዓላዊነት፣ ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነፃ አውጥተናል፣ የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው። የሚያደርገውም ይህንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን የያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለው ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነፃ እናወጣሃለን፣ የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው? ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነፃ የሚያወጣው? የተፈጥሮ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉም መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ አፋር፣ ኮንሶ ወዘተ መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በየጊዜው እየሄደ ነፃ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነፃ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነፃ እናወጣሃለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ደርግ ነፃ እናወጣሃለን፣ ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርግሃለን ይላሉ። በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በእነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና በአንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው። ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን? ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ የአደባባዩን በጆሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን? አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ እጠይቃለሁ። እርስ በርስ በህዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል ውዥንብርና የስነንቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። የሚያሳዝነው የሚያንገበግበውና የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪ እና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም። ከነዚህም ጋራ አይተባበርም ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው። የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቅንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው። ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በእርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን። ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን። ይሄ አጠያቂ አይደለም ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም። ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም፣ ለመስዋዕትነትም አንቀርብም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የእኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሪፐብሊኩ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከዚህ ውጪ በማንም በምንም ተጽዕኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም። ደህንነታችን በተመለከተ በዘይት ሀብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን በእግሯ ለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሰራዊታችን አባሎችና ሰላማዊ ወገኖችም ይታወቃል። ብዙ ብዙ እቅድ ነበረን፣ ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ። አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኝን ሁሉ ለመቅጨት እና ለማውደም ነው። መራመድ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የአንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጠላቶቹ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አደርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የስርዓት ጥያቄ አይደለም። በእኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ይህ ሴራ ከጠነሰሰ ረጅም ዕድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግርኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑ ማንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ፣ የረዥም ጊዜ ሉዓላዊነት፣ ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነፃ አውጥተናል፣ የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው። የሚያደርገውም ይህንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን የያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለው ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነፃ እናወጣሃለን፣ የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው። ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነፃ የሚያወጣው? የተፈጥሮ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉም መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ አፋር፣ ኮንሶ ወዘተ መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በየጊዜው እየሄደ ነፃ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነፃ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነፃ እናወጣሃለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ደርግ ነፃ እናወጣሃለን፣ ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርግሃለን ይላሉ። በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በእነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና በአንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው። ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን? ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ የአደባባዩን በጆሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን? አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ እጠይቃለሁ። እርስ በርስ በሕዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል ውዥንብርና የስነ ልቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። የሚያሳዝነው የሚያንገበግበው የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪ እና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም። ከነዚህም ጋራ አይተባበርም። ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም። እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው። የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቅንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው። ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በእርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን። ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን። ይሄ አጠያቂ አይደለም። ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም። ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም፣ ለመስዋዕትነትም አንቀርብም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የእኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ሕገ መንግስት፣ ለሪፐብሊኩ፣ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ከዚህ ውጪ በማንም በምንም ተጽዕኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም። ደህንነታችን በተመለከተ በዘይት ሀብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን በእግሯ ለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሰራዊታችን አባሎችና ሰላማዊ ወገኖችም ይታወቃል። ብዙ ብዙ እቅድ ነበረን፣ ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ። አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኝን ሁሉ ለመቅጨት እና ለማውደም ነው። መራመድ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የአንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጠላቶቿ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አድርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የስርዓት ጥያቄ አይደለም። በእኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከ ታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ይህ ሴራ ከጠነሰሰ ረጅም ዕድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግርኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑም ማንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረዥም ጊዜ ሉዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነፃ አውጥተናል፣ የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው። የሚያደርገውም ይሄንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን የያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለው ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነፃ እናወጣሃለን፣ የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው? ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነፃ የሚያወጣው? የተፈጥሮ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉም መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ አፋር፣ ኮንሶ ወዘተ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ በየጊዜው እየሄደ ነፃ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነፃ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነፃ እናወጣሃለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ደርግ ነፃ እናወጣሃለን ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርግሃለን ይላሉ። በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በእነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና በአንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው። ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን? ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ የአደባባዩን በጆሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን? አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ እጠይቃለሁ። እርስ በርስ በሕዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል፣ ውዥንብርና የስነ ልቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። የሚያሳዝነው የሚያንገበግበውና የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪ እና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም። ከነዚህም ጋራ አይተባበርም፣ ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው። የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቅንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው። ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በእርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን። ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉት እና ምኞት አለን። ይሄ አጠያቂ አይደለም። ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም። ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም። ለመስዋዕትነትም አንቀርብም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የእኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ሕገ መንግስት፣ ለሪፐብሊኩ፣ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ከዚህ ውጪ በማንም በምንም ተጽዕኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም። ደህንነታችን በተመለከተ በዘይት ሀብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን በእግሯ ለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሰራዊታችን አባሎችና ሰላማዊ ወገኖችም ይታወቃል። ብዙ ብዙ እቅድ ነበረን። ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ። አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኝን ሁሉ ለመቅጨት እና ለማውደም ነው። መራመድ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የአንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጠላቶቿ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አድርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የስርዓት ጥያቄ አይደለም። በእኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ይህ ሴራ ከጠነሰሰ ረጅም ዕድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግርኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑም ማንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ፣ የረዥም ጊዜ ሉዓላዊነት፣ ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነፃ አውጥተናል፣ የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው። የሚያደርገውም ይህንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን የያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለው ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞ በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነፃ እናወጣሃለን፣ የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው። ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነፃ የሚያወጣው? የተፈጥሮ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉም መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ አፋር፣ ኮንሶ ወዘተ መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በየጊዜው እየሄደ ነፃ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነፃ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነፃ እናወጣሃለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባዥ ደርግ ነፃ እናወጣሃለን፣ ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርግሃለን ይላሉ። በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በእነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና በአንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው። ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን? ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ የአደባባዩን በጆሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን? አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ እጠይቃለሁ። እርስ በርስ በህዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል፣ ውዥንብርና የስነንቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። የሚያሳዝነው የሚያንገበግበው የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪ እና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም። ከነዚህም ጋር አይተባበርም፣ ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው። የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቅንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው። ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በእርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን። ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን። ይሄ አጠያቂ አይደለም ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም። ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም፣ ለመስዋዕትነትም አንቀርብም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የእኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሪፐብሊኩ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከዚህ ውጪ በማንም በምንም ተጽዕኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም። ደህንነታችን በተመለከተ በዘይት ሀብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን በእግሯ ለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሰራዊታችን አባሎችና ሰላማዊ ወገኖችም ይታወቃል። ብዙ ብዙ እቅድ ነበረን፣ ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ። አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኝን ሁሉ ለመቅጨት እና ለማውደም ነው። መራመድ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የአንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጠላቶቹ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አደርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።